असलकुम रहमतुल्लाह बरकत हाजरीन कराम पिछली नशीस में आपने आपको ऑडिट के सिलसिले में बताया था कि इसकी पेमेंट के ज़रिए ऑडिट शुरू करने चाहिए तो दो हेड हमने उस पर बता दिए थे अब आखिरी हेड जो है वो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे यहाँ एक बात जो है वो मैं आपको मजा के तौर पर आपको तो बताता हूँ आपने मकोला सुना होगा कि रजिया गुंडों में फंस गई तो अब आपको हंसी आएगी कि भाई इससे क्या होता है लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो महकुमा में फंस गई हाँ वो कैसे फंसी है वो जरा मैं आपको उसके पहले तफसील बताता हूँ क्योंकि ये बड़ा खुश्क मजमून है तो इसमें थोड़े से जो है वो होना चाहिए मज़ा ताकि फिर कुछ इसमें दिलचस्पी बरकरार रहे तो अब यह है कि एक सोसाइटी जो है कितने महकुमों से वाबस्ता है इस पर अभी मैं आपको बताता हूँ अगर सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाना हो तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको रुजू करना मतलब पहला महकमा जो है आपका वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी है अब आप <clears throat> जमीन खरीदनी हो अगर आप सरकारी ज़मीन खरीद रहे हैं जैसे स्कीम थर्टी थ्री की ज़मीन है सब सरकारी सब दी गई है तो वहाँ तो सब प्राइवेट स्कूल ही होती है वहाँ पे नाइनटीन नाइन परसेंट भी जो है वो आपके कोई ऐसा वो नहीं होता कि कोई उसमें नुकसान हो ये इसके लिए आपको रिवेन्यू बोर्ड जाना पड़ता है वो रिवेन्यू बोर्ड अलाट करते हैं अब निजी ज़मीन है मतलब ये है कि <clears throat> अगर वो स्कीम थर्टीन थ्री में भी ले जा रहे हैं निजी जरा तब भी वो वहाँ पे मत आए लेकिन अब ये है कि एक प्राइवेट है एक आदमी है उसके पास ज़मीन है अब <clears throat> वो बेचना चाह रहा है तो अब उसमें ये देखना पड़ता है कि सब ये वाकई में ये मालिक है या नहीं इसकी तस्दीक के लिए तो आपको जो है मुख्तार कार के पास जाना पड़ेगा कि भाई वो बताएगा कि हाँ भाई इस आदमी का नाम है अब मिसाल के तौर पर उसका इंतकाल हो गया अब उसको वर्षा है अब आप उससे ज़मीन खरीद रहे हैं तो अब ये उसके वर्षा है नहीं है ये तो थर्ड पार्टी तो बता रही जी साहब ये है ये है लेकिन आपको इसके लिए जो है उनसे कहा जाएगा जी साहब आप कोर्ट से पहले सर्टिफिकेट लाइए सत्यचंद के जी हाँ साहब ये भारत है तब आप उनसे ज़मीन खरीदेंगे लेकिन इस ज़मीन की तस्दीक के लिए भी आपको मुख्तार के पास जाना पड़ेगा नक्शा पास कराने के लिए अब सब आप जमीन खरीद दी सब कुछ मामला तय हो गया अब गए नक्शा जो पास कराएंगे तो आपको जो कहिए मास्टर प्लान के पास जाना पड़ेगा अब उनसे आप उनके जो कार हैं जिस तरह से वो कहा कहेंगे उसी तरीके से आपने नक्शा बनाना तो जाहिर है कि एक मरता तो वहाँ पे आपका है अब उसके बाद अब सवाल ये होगा जी साहब आपने नक्शा तो पास करा दिया आपने जो है वो प्लाट <clears throat> भी सारे उसको नक्शे सब कुछ कर लिए अब सवाल है जमीन हमवार करना है जंगल बन जाता जाहिर है कि बस तो फिर यह है कि उसको ज़मीन को कटाई करेंगे झाड़ियों की फिर हमवार करेंगे तो अब इसके लिए फिर आप कंट्रोल प्लान भी आपको बनाना है कि साफ पानी किधर से जाए तो जाना है किधर से नहीं जाना है तो अब ये काम अब इसके सड़कें बनवाना है निकासी आप और उसके आप रसायनिक पाइपलाइन डालनी है तो ये जो है काम के के जो रूल्स बने हुए हैं उसके तहत आपको करना है पहला ये है कि यह काम शुरू करने पहले से आपको जो है सिविल इंजीनियर का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा कानूनी तौर पे उसके लिए जो तरीक़ेकार है वो तो बहुत तफसील तकरीबन मेरे ख्याल से मालूम है तो वो आप सारे कामों की निगरानी करेगा वो सारे कामों के बारे में बताएगा कैसे करना है क्या करना है कंट्रेक्टर के वो देखेगा कि ये कंट्रेक्टर काबिल है नहीं कर सकता उसके पास सामान है तमाम चीज़ें तो इसके लिए आपको जो है के डी ए का रूल जो है वो अपनाने पड़ेंगे अब आ जाए तरक्याती कामों के सिलसिले में अब सोसाइटी के ज़मीन अब यह है कि सोसाइटी ने जो है जो ज़मीन जब खरीदी जाती है चाहे प्राइवेट तौर पर निजी तो शुरू में जो माहिदा होता है तो उसके ऊपर सोसाइटी के तरफ से सेक्रेटरी दस्तखत करता है और उसको कब्जा ज़मीन का मिल जाता है लेकिन उस सोसाइटी के जो ज़मीन है उस सोसाइटी के नाम होना ज़रूरी है वरना यह है कि ये माशरे लटक जाते हैं मसाइल पैदा हो जाते हैं तो उसके लिए आपको जो है ज़मीन पे नाम कर नाम कराने के लिए मुख्तार के पास जाना पड़ेगा यहाँ भी आपको ये हो गया ज़मीन की लीज करानी है चले ज़मीन की सब लीज करानी है तो उसके लिए तो सब डिवीज़न में आपको सब रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है अब स्टैम्प पेपर देखिए स्टैम्प पेपर जो है कोई एग्रीमेंट है हज़ार रुपये पे हो रहा है कोई पाँच सौ रुपये हो रहा है कोई सौ रुपये में हो रहा है तो स्टैम्प पेपर का जो रूल्स हैं उसके तहत ही आपको काम करना है कभी कौन सा क्या है ये वकील आपको बताएगा ठीक है एक चीज़ और है कि अब जो है ये भी है कि अगर आप मुलाजिम को जो है तनख्वाहें दे रहे हैं अगर आप पाँच सौ रुपये से अभी है पहले तो सौ रुपये पे था कि जो है तनख्वाह वो ले रहे उसके हिसाब से तो वो तनख्वाह ले रहे हैं तो वो एक रुपये का स्टैम्प पेपर उसमें जो लगाना खर्चा करें तो ज़रूरी है तनख्वाहें दे रहे तब भी जो है उसी हिसाब से एक रुपये का टिकट आपको लगाना है तो ये स्टैम्प आपके कानून के तहत आपने चढ़ना है बोले जी हम तो नहीं लगाते ऐसा नहीं जब चाहे वो पूछ ले आपको फिर उसको जुर्माना देना पड़ेगा सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं हम अब सिक्योरिटी गार्ड तो रख रहे हैं पता नहीं ये सही है ना हालांकि कंपनी वालों के तक होते हैं आमतौर पर जो लोग अपने रखा रख लेते हैं लेकिन ये इनकी तरीके सही है नहीं है सही तो हिफाजत करेंगे नहीं करेंगे इसके लिए आपको थाना जाना पड़ेगा वहाँ रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी ये है ये है ये है और फिर इसके ये है कि कंपनी वाले तस्दीक लेटर देंगे कि नहीं जी साहब हम जो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है तो ये तो आपको करना पड़ेगा अब किसी भी सोसाइटी के तनाज़ात हैं अब मुख्तलिफ मम्बरान के भी हैं उसके भी हैं मैनेजमेंट के भी हैं हम्म, अब बहुत सारा तनाज़ महकुमे की तरफ से तो आप पहले जो है जो है ये कहें कि पहले आप अपने तनाज़ सोसाइटी जो है पूरे स्टार के पास जाएंगे वहाँ आपका मसला है तो कोऑपरेटिव जो कोर्ट अभी कायम किए हैं पहले आर्बिट्रेशन से वहाँ आप जाना पड़ेगा वहाँ मसला नहीं हुआ तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट यानी ये सारे महकमे जो है आपसे ताल्लुक रखते हैं तो मैंने कहा कि आपके जहन में एक चीज़ रहे इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी तफसील दी जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही लेकिन अभी भी मेरा अंदाजा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है अब वो जो जो जैसा कहता है वैसा कर लेते हैं कोई कहता है यार जो वो रखने सिविल इंजीनियर रखने की क्या जरूरत है नहीं हम खुद काम करा देंगे तो इस तरह से जो है आप स्किल करते तरीका जो अच्छा है इसी वजह से है एक बात यहाँ और भी मैं आपको बता दूँ शायद मैं पहले बता चुका है बता चुका हूँ कि जब ये स्कीम थर्टी थ्री में ज़मीन अलाट की गई सब कुछ दे दिया तो 1975 में फिर हुकूमत ने कहा कि जी साहब ये के ज़माने में तो के एम सी होती थी हाँ, के डी ए तो उन्नीस सौ सतानवे में जो है कायम हुआ तो उनके पास तमाम जराए मौजूद होते हैं मशीनरीज होती है लेबर होती है सब कुछ होती है अब आप देख रहे हैं पी सी सोसाइटी को देख रहे हैं फेडरल पे जितने उस जमाने के आबाद हैं वो सब सोसाइटी हैं लेकिन वो सोसाइटियों ने ये कहा कि जी साहब ये बैरूनी भी करेंगे और अंदरूनी तरक्याती लिहाजा जैसे जैसे बेरूनी हो गई अंदर हो गई आबाद हो गए चालीस साल हो गए वैसे आबाद हो गए लेकिन इसमें जो हुआ कि जब इनसे पूछा गया कि भाई बैरूनी तरक्की है तो कैम सी करेगी और अंदरूनी तरक्की उनसे करा दें और जी ये तो हम कर लेंगे आप कर लें आज चालीस पचास साल उन्हें आ रहे कितनी सोसाइटी आबाद हुई ये देख लें हम तो इसकी वजह से उस जमाने में एक सोसाइटी बीस एकड़ की पच्चीस एकड़ की है आप यकीन मानो तीस लाख पचास लाख में जो है सारा काम हो जाता था अब आज के दौर में जो है सिर्फ आप बाउंड्री वाल बनाएंगे तो एक करोड़ रुपये का खर्चा आ रहा है या अस्सी लाख का खर्चा आ रहा है तो अब अंदरूनी काम कितना खर्चा आएगा तो ये जो है उस वक्त की समझदार अगर हो से बात कर लेते हैं तो ये भी आवाज हो चुकी होती अब जो होना था वो हो गया बारह मैंने एक सरसरी तौर पर आपको मैंने ये चीज़ें बता दी हैं अब ये बताना है कि साहब ये जो रिसीव <clears throat> पेमेंट है ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये मेरे अपने बनाए हुए हैं जब रिटायरमेंट के बाद मैंने मुजम्मिल एंड एसोसिएट के नाम से मैंने एक इदारा कायम किया था अभी भी है वो लेकिन अभी मैं इस वक्त काम नहीं करता हूँ तो ये अब वहाँ सोसाइटी रिकॉर्डी सब हमारे पास हमने जो है रिसीव हमने कैश बुक लेजर में लिखी हुई आप देख लें अगर सही है ना तो फिर आप बनाए हमने देखा कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं पैसों को लेने में देने में फिर अनजाने में हो जाते मैंने कंप्यूटर मैंने कंप्यूटर पे जो है पहले फेसबुक है लेजर है जर्नल लेजर है ये सारे मैंने बनाए वो सब तैयार की उसके रख के फिर मैंने रिसीव पेमेंट बैलेंस इनका मैंने बैलेंस शीट मैंने बना तैयार की इसके बाद में इस को भी, भी जो है वो रजिस्ट चार्टेड अकाउंटेंट से देखिए ये है chartered accountant Bukhar and company इनसे हम ऑडिट करा के देखिए पहले तो ये ये भी था कि सोसाइटी अपने जो है अकाउंटेंट रख लेते थे उससे बनाते थे लेकिन देखने में यह है कि बाद अकाउंटेंट रखे हुए कोई मैट्रिक पास है कोई इंटर पास है कोई बीए पास है लेकिन बी काम होना चाहिए समझदार होना चाहिए वो नहीं तो बड़े मसाइल पैदा हो गए थे ऑडिट में तो उसके बाद में रजिस्ट्रार साहब ने ये निकाल लिया कि नहीं साहब अब ये इसको चार्टेड अकाउंटेंट ही ऑडिट करेगा चाहे वो अपना बना ले अगर नहीं है तो चार्टेड अकाउंट में भी करता है कि आप सही तरीके से बनाए गाइड करता है फिर उसके बाद ऑडिट करता है तो ये जो है ये होना चाहिए तो <clears throat> अब मैं इसी के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि जो बड़ी सोसाइटी में ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है हेड ज़्यादा होते हैं और जो छोटी है उसमें कम होते हैं बाद सोसाइटी में तो मालूम के पचास हेड बने गए रिसिप्ट के भी हैं पेमेंट के भी हैं तो उसमें को रखना तो जो ज़रूरी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक उसके लिए <clears throat> अब आ जाए सब सिक्योरिटी गार्ड तक तो हमने आपको बता दिया था अब है कि मेंटेनेंस चार्जेस मेंटेनेंस चार्जेस से मुराद मतलब सोसाइटी जाहिर है कि आप ज़मीन के लिए पैसे दे रहे हैं आप तरक्याती कामों के पैसे ले रहे हैं बिजली पानी गैस के तो दफ्तरी अखराज भाई कौन चलाएगा कैसे पैसे आएंगे तो इसके लिए एक रखा गया मेंटेनेंस सोसाइटी के दफ्तरी अखराज हैं फर्नीचर हैं जो कुछ भी उसको वो जरूरत है वो बिल्डिंग किराए से लेना किराए किराए का पैसे देना है चाय है पानी है आना है जाना है आमदरफ ये तमाम चीज़ें जो है ये जो है मेंटेनेंस चार्जेस में आते हैं तो उसके लिए एक हेड खाने रिसिप्ट में दिखा रहे कैसा मेंटेनेंस चार्जेस लिया साल भर में जितने मेम्बर हैं किसी के पचास हज़ार आते किसी को एक लाख जैसा भी हो भारत वो पैसे लेके उन्हीं पैसों से ये अखराज को पूरा करना होता है अब अगर पैसे उतने नहीं आए अखराज से ज़्यादा हो रहे तो आप बोलेंगे कि सोसाइटी को नुकसान हो रहा है तो किस तरह से नुकसान हो रहा है कि जो ज़मीन का पैसा है या डेवलपमेंट का पैसा है उसमें से खर्च हो रहे पैसे जब आपके पास पैसा इंटरनेट में आना शुरू हो जाता है तो फिर वो पैसे वापस हो जाते हैं तो यहाँ पे ये बात रखें कि सोसाइटी में कई तरह के दो तीन तरीके से नुकसान होता है लेकिन एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया है जमा क्रेशन चार्जेस अब ये है कि सोसाइटी में जो है मार्किंग करनी है जमा क्रेशन करना है तो जाहिर है कि ये तो पैसे तो अलग से देने पड़ेंगे तो सोसाइटी पैसे देती है और जो भी चार्जेस लगाते हैं तो उस हिसाब से जो एक सर्वे मुखर करते हैं कि सुपरवाइजर हम्म, होते हैं वो जामे के डिमार्शन करके आपके प्लाट का बना के कि ये आपका प्लाट है उसके लिए वो पैसे वो उसको देने पड़ते हैं इसलिए सोसाइटी वो पैसे लेती है आप ट्रांसफ़र फीस हम मालूम कर दीजिए प्लाट ट्रांसफ़र है तो अब तो पहले तो फीस तो आप लेंगे लेकिन उसके तो जो जुजियात हैं तो उसके ऊपर तो आपको अमल करना पड़ेगा कि साहब एक आदमी है कि साहब ये प्लाट में इस आदमी को बेच रहा हूँ जब देखें बेचने का लफ्ज सोसाइटी में इस्तेमाल नहीं होता सोसाइटी में ट्रांसफर का होता है इसलिए कि एक पटरा दूसरे को जा रहा है और वो मकान बनाने के लिए आपको घर बना कर रहने के लिए है तो इसलिए वहाँ बेचने का तस्वुर नहीं है ये हाथ से नहीं हर जगह है चाहे इंडिया में हो बांग्लादेश में हो अमेरिका में हो कहीं भी हो सभी का यही है कि वो एक रखते हैं और एक साल से पहले तो आप उसको ट्रांसफर नहीं अभी एक साल हो गया दो साल हो गया वो आ रहा मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो फिर उसको एक लीज दी जाती है कोलेज भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें सत्रह पॉइंट्स होते हैं जैसा वो उसको भरे कि जी साहब ये प्लाट आपका है ये प्लाट आपके पास कागजात हैं ज़मीन के पैसे आपने भर दिए जो वो भर दिए जो जो डेवलप मुझे थे वो आपने भर पर तफसील है उसमें वो वो भरेगा भर के फिर वो फार्म आपको देगा कि हाँ साहब ये सब भर दिया कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसके ऊपर लागू नहीं होती उसको छोड़ देते हैं उसके बाद में वो उसको रख के सोसाइटी के पास भी एक फाइल होती है उसके पास भी फाइल होती है वो दोनों फाइलों ओरिजिनल फाइल देखना देखना पड़ता था सोसाइटी का वो फाइल देख के अपनी फाइल से वो देखते हैं कि हाँ साहब ये सही है तो उसके बाद उसको एन जारी करते हैं कहते आप लेकिन बाद वक्त ऐसा नहीं करते लेकिन जो खरीद रहे हैं उसको भी बोलते हैं भाई तुम भी ये फार्म भरो तो वाकई में तुम खरीद रहे हो क्या नहीं खरीद रहे हो कह रहे जो हाँ साहब मैं उस महीनों कल को कोई बात होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ तो वो उससे भी लेने के बाद में ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसफर की जाती है वो सोसाइटी की इनकम है उस इनकम में शामिल है तो अब जब बात करेंगे तो हम आपको उसके बारे में भी तफसील से बताएंगे अब इन जहाँ तक हमने बात की है और फिर अगली नशीस में हम इससे आगे चलेंगे असलकम वरहमल वर्का